Menurut beberapa sumber, tokoh Singo Barong, singa raksasa, yang merupakan tokoh utama dalam kesenian barongan, merupakan visualisasi dari semangat para pejuang itu. Boleh jadi para pejuang terinspirasi oleh keberanian dan ideologi Gembong Amijoyo yang merupakan figur asli dari jelmaan Singo Barong. Lirik selanjutnya dari pantun kilat tersebut, barongan moto beling merupakan gambaran sepasang mata singo barong yang dibuat dari kelereng berukuran besar dan berbahan dasar kaca. Parikan ini ingin menyatakan bahwa semangat perjuangan anak bangsa tak mengenal kompromi dalam melawan penjajah Belanda. Hal ini semakin jelas apabila kita mendengar lirik selanjutnya Das Petak di Tempiling. Menggambarkan semangat para seniman yang waktu itu ingin sekali menempeleng kepala para pejabat Belanda yang kebanyakan berkepala botak. Barongan Blora sendiri dibawa dan dikembangkan oleh Samin Suro Sentiko setelah tinggal di Sumoroto, Ponorogo, tempat leluhurnya di mana nama Reyok di Sumoroto saat itu lebih populer dikenal Barongan. Dari segi bentuk saat itu juga kepala Reyok dengan mulut terbuka dengan mahkota merak yang besar. Namun saat di Blora sangat sulit untuk mendapatkan bulu merak sehingga diganti dengan bahan ijuk yang dibentuk seperti dadak merak dan diselipkan beberapa bulu merak saja di ijuk sebagai rambut barongan blora. Samin Suro Sentiko ke Sumoroto atas perintah ayahnya untuk menemui saudaranya di saat namanya masih Raden Kohar selama di Sumoroto, Suro Sentiko berganti nama yang sebelumnya Raden Kohar atas saran saudaranya, serta mendapatkan berbagai pengetahuan seperti bertani, kebatinan, bela diri, barongan serta pemahaman masyarakat Sumoroto yang anti Belanda, terutama kalangan Warok. Barongan dari Sumoroto dibawa ke Blora sebagai media menarik simakti rakyat Blora untuk hidup lebih mandiri dan menolak kesewenangan yang merugikan rakyat. Kini pola pikir tersebut dikenal dengan ajaran Samin. Dalam perkembangannya, properti Barongan Blora selalu mengikuti properti Barongan Ponorogo dari busana, gerakan, dan sebagian musik, seperti barongan yang diperankan oleh dua orang, kini hanya dilakukan satu orang saja serta kepala barongan yang botak di tengah. Pemerintah Blora mendeklarasikan barongan Blora sebagai kesenian khas Blora. Meskipun di kota Jawa Tengah lainnya sendiri masih banyak terdapat grup barongan yang diperankan oleh dua orang, alias reyok tradisional.